अभी मजा आएगा ना भिड़ो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना यहाँ नहीं करो ये क्या है नंबर थ्री तुझे मेरे पे भरोसा है नहीं गुड يا رني اذا دخل بامب يدخل बम يدخل अरे यार नहीं बम्बिस खालते नहीं खालते बम्बिस ये बरे वो नहीं बम्बिस यार ओए नंबर 3 दूसरा बार तुमने मेरे साथ गेम खेला कसम से मैं तुमको मारूंगा कर मेरे को मेरे को जानता नहीं है A few moments later हाँ मैं तुमको बता रहा हूँ दूसरा बार मेरे पास मार दीजिए खत्म bye bye tata goodbye गया मज़ा आया